Smart. basit bir soru soruyor. Senin burada ne işin var? Senin Jülide'yle ne işin var? işim var. Senin jürideyle ne işin var? Ne jüridesi? Ne işin? Polat, benimle oynama. Yeterince aptal yerine koydun. Bana cevap ver.